大家好，我是游轮。上一部《COC 电火花》A.K.A 跑车流得到许多观众热烈的回响，很多人一起加入开车车的行列之后，也都会来找我敲完这个流派的后续。所以这次这部影片算是上一部的毕业版本。如果你是还没有接触这个流派的玩家，可以先看我之前算是入门的影片来了解一下。那么看到封面跟片头，大家应该也知道，我今天要介绍的核心装备就是机巧魔盒。 那么讲到这边，一定会有人想说，技巧魔盒太贵啦，买不起啊。那也没有关系，待会讲解的时候我也会顺便提到，如果我们没有魔盒的话，还可以怎么靠打造的方式去提升自己的机体。那么我们直接开始看装备，首先要来讲一下为什么我们要用魔盒这件贵到爆的传说装。首先是他给的第一条冷却恢复，直接就给了我们额外的一百多趴。有研究越女的玩家一定知道。 冷却恢复对月女来说有多重要？因为我们特性里的神罚会因为这条属性直接去影响它的释放频率。也就是说，如果我们把冷却恢复撑得够高，就能一直神罚一直爽，不止直接多一招输出，给的增伤更是非常可观。再来，魔盒还有个更棒的优点，那就是可以解放我们的双手，不用自己一直按技能了。对于用手机玩的朋友来说，完全就是一大福音。 而且魔盒帮我们按技能有两个重要的特性：第一，魔盒完全没有施法动作，不管是战吼还是法术，本来那些引导时放了会断招的，魔盒完全没有这个问题；第二，魔盒放招有自动锁敌的效果，丢攻击技能的话，不但不用我们移动滑鼠去瞄准，而且锁敌距离超级远，几乎是到画面外的程度。 再来看第二条词条，有分成恢复、防护、激发三种。激发是最贵的，因为它是输出最高的。防护就是增强保命的效果。恢复是最便宜的，但跟复苏战吼搭配的话会有奇效。比较可惜的是，最后一条词缀会减少我们 COC 的伤害。不过如果侵蚀到这一条的话，就会直接从减少变成增加。 一来一往，直接就相差六十四趴的额外伤害，当然价格也是直接变成天价。如果真的有条件想要追求极致输出的话，也是可以考虑入手。那么一定会有人想问，项链换了的话，那三种异常伤害怎么来？这边我就保留到技能再来解释。那么如果我们没有钱买魔盒的话，就以之前的项链为基础，把点燃或是凋零洗成主动技能加2 记得不要把流血换掉，因为要把它补回来的代价太大。至于其他装备武器的部分，就跟之前影片介绍的一样，前缀的元素点伤可以换成不祥的法术加三等级，会比元素减抗更好一些。如果不想取代到闪电点伤也不是不行，就是之后如果技能用到电伤相关的时候，会少一点点的伤害。 然后后缀不免，如果你的球速很高的话，独辟蹊径会好一点。但是洗到巨能加二还是很好用，差距不大，可以先搞其他的再回来弄。戒指跟腰带的部分就跟之前一样，没有什么变动，主要就是找巨能层数。戒指最好要有巨能爆伤或是法伤，有坚韧满层给瘫痪的话也不错，但一定要有一个暴击得巨能祝福，或是你要有其他得到巨能祝福的手段。 不然神罚会找，没伤害也没增伤，腰带就一样找有用的词。我个人的推荐顺序如画面所示，就不念出来了，给各位暂停一下参考。手套的部分也没有变化，流血爆炸手跟贤者洞察互换，流血打小怪，贤者打大王。有爆炸意的话，可以只带贤者。用双红的话，记得要把抗性瓦掉。 再来是变动比较大的头部、胸甲跟鞋子，这三个是绑在一起会互相影响的。因为我现在用的是双红这件传说装备，效果是元素三抗相同的话，会给我们超高的额外伤害还有减伤。但不是把抗性撑满就好了。这件装备最麻烦的地方在于，它是实际抗性要相同，所以我们头跟鞋子的抗性需要去分配，其他地方有给抗性的也都要弄掉。 如果之后双红涨翻天了，我们也可以用自制的爆炸衣，不嫌换手套麻烦的话，也可以把爆炸换成主动加二去提高伤害。头的部分前缀可以补血或是元素伤害，不祥的话根据后面天赋选择。银武者可以用魔力封印，这样可以多开一个元素抵抗光环。选游侠的话就用加二主动增伤，后缀补抗性。 用双红记得要抗性数字一致，如果要腐蚀抗的话，剩下一抗就要从腰带或是鞋子补。不用双红的话，就可以后缀不眠去上冷却恢复。鞋子的部分前缀也是血跟元素伤害，有钱的话就不想上元素穿透。后缀用双红的记得协调一下抗性，剩下两条就补移动速度。想上不眠的可以上冷却恢复。 打王可以穿瓦里埃，伤害更高。但是用双红的话，要记得瓦里埃是自带抗性的，需要把它的基础词缀瓦掉，而且剩下的一抗可能会需要找腰带来补。当然也是可以头盔把腐蚀抗性放掉，直接把元素三抗做出来。终于把装备讲完了，那么讲天赋之前要先说一下，现在中间天赋我有两种点法。 第一种游侠伤害较高，生存较差，魔力比较吃紧。第二种影武者就相反过来。这边我两种都会放上来给各位参考。比较需要注意的是，选择游侠跟影武者会影响前面征战之神的大天赋点。游侠自带战役，可以选迎头痛击；影武者需要战役，所以要选无边战役。 最后觉得自己打高难度容易死的话，征战之神的第一个大天赋点可以改成坚强。 那么来讲技能，前排提醒，因为磨合的效果，我们主动技能的顺序不能改变。那么核心技能没变，魔力沸腾没变，喝水没变，保护立场没变。原本的噬魂阵我们改成暴风雪，这边就是替代被我们换掉的项链，来上点燃跟凋零的异常状态。平常跑图的时候可以换冰环，护眼清小怪快。 再来是我们的主输出精密 COC，技能串法自己看。光环的部分，锐利加持、上流血、元素增幅增伤。最后一个格子，如果头盔有做魔力封印，天赋又用影武者的话，就可以塞元素抵抗补抗。如果是用游侠的话，就塞魔元吧。最后引导时释放，这边非常自由，觉得输出低了就多塞激发或诅咒。 觉得生存有问题就多塞防护，可以自由搭配。现在看到的是我平常用的版本，有钱的话就封印转化换成精密的，可以多一点血量。那么没有磨合的话，技能跟上一部几乎没变。如果把项链弄加二主动，最后引导释放暴风雪那边要把聚焦换成附加火焰或腐蚀，看你取代掉的是点燃还是凋零。 英雄特性跟器灵的部分就完全没有变化，之前的影片也都说过了，就不多做介绍。那么这部毕业向的跑车流影片到这边就告个段落。其实我的伤害在很多大佬眼里可能还不太够看，毕竟很多不祥不眠的词都还没有凑到，更不用说超瓦的神装了。所以这部比较像是毕业的门槛，过了门槛之后，其实还有很长的路可以走。 那么不嫌弃的话，可以帮我按订阅跟赞。有想说的话、想问的问题，都可以在 YT 底下留言，或是在我 YT 或 Twitch 开台的时候来找我。最后感谢威猛先生大大关于游侠天赋的灵感，还有吧友们对于流派的想法讨论。那么我们下次见，拜拜。